爱因斯坦当年发现南美洲大陆之前，大家以为大海那边还是大海。那是哥伦布。哎，你是不是还参加过什么射击队啊？不是射击队，那就是战队，玩游戏的。我要的是能够盯上场打比赛的战队。那你现在为什么不打呀？你那些队友呢？兄弟们，处理点小事，先走一步。哎，弟妹！你这个东 这帮开国的导？怎么打全国总决赛？你是个队长，没有领导力，你的战队永远走不。一个人能走多远，取决于身体。超人，超人，枪法不错，不如你来我的战队吧。你战队什么配置？我是狙击手，枪法还不错。有一个游走，他枪法不咋地，但是防守意识强。怎么打？ 还有一个女队员，她叫乔白，可以打乱战队。这么优秀的战队，我真的一分钟都不想多待。你们俩要不认栽就滚蛋！丁小门，战队就要淘汰了，还在这里内斗。比赛比赛打不好，事儿一大堆，一帮 loser。考虑一下，来我战队。我战队都解散了，我现在不打游戏了，在单位上班呢。哎，各位领导，我干了，您您们随意。 我就不明白，这我把我自己的爱好当成职业，当成理想，我哪儿做错了啊？你这样就放弃了？在你的游戏世界里，你可以尽情施展你的才华，但是在我的游戏世界里，也请你成为一个优秀的玩家。连猪都敢走，自己想走。 还不如一头猪啊！你跟他说什么？我说我要辞掉这份工作，端铁饭碗求稳定，这是大多数人的理想。那不是我的！你凭什么觉得你就是对的？我反复提醒过你，做事儿多动脑子。你脑子里面想什么呢？你我想做我自己喜欢做的事情。现在就看谁能把握住机会。你说的对，青春特别贵，所以我要把握青春。 用在我最重要的事情上。做不想做的事，能够忍一阵，但是忍不了一辈子。热爱是藏不住的。这一次，我要做一个更大的梦。我相信，就算输得屁滚尿流，我也有无数次重来的机会。因为有你，有我的队友在，我对我继续下去的勇气。 叫萧峰，枫叶的枫。我叫陆小北，北方的北。